带着一家人去跑外卖是一种什么体验？上次我去跑单没带上宝宝，宝宝哭得很凶啊。这一次媳妇说她要带着宝宝跟我一起跑单，看一下我这个跑单是怎样操作的，有多辛苦。好的，走起！带上他们才一下班就接到两个单了，而且这两个单是同一家店的，很方便啊。走起了。 今天一下班就跑了，还没来得及回家拿箱子了，所以这可乐没办法，只能让媳妇帮我拎着。下次还是让他们在家待着吧，不要跟着我跑了，太辛苦了，我一个人辛苦就可以了。宝宝还是第一次跟着我们出来跑外卖了，他什么都很好奇，看到这可乐他还想喝了。天 不啊！这没办法啊，他我经常就是这样子等着才会取餐等。送了一单啊，走到路上就接到一个派单，然后派单是到梅家这边取件啊，但是等了有点久。吹他呀！也没用啊，刚刚催了。 这有个缺货，在在弄。那咱这个又又破一百个。那我都在这里。哎。